За сайн байна уу? Сайн байна уу? <laughs> Сайхан намарч байна. Сайхан намарч байна да. Түрүүчийн 7 хоногт Ганжи хулангийн найзуудтайгаа хамтарч бүтээсэн Иглгүй Монгол жолууд номны нээлтэн дээр чамтай танилцсанаас хойш 7 хоног өнгөрч. Чи надаа өөрийнхөө бүтээсэн дөрөв номоо биелгэлсэн. Тэгээ би уншиж амжаагүй тэгсэн мөртлөө өнөөдөр чи өвтрий ярилцлагын цаг төхөөсөн болохоор би бол баяртай байна. Тэгээд нэг зүйлээс хоёлоо ярих эхлэе. Тоткос Самсон гэж нэрнэс чи эхлэе. Тэгээд яг чи хүүхнийхээ өдхий юм бэ гэдэг талаас чиний өөрийн чинь санааг сонсомоор байна. Тэгээд нөгөө талаас гол юм гэхээр чиний хүүхэд ахгүй бага нас юу н хаана яаж өнгөрсөн юм гэдэг талаас чиний өөрийн дурсамжаас чи яриаг эхлэхгүй байлаа. За тэгье. За Totco Samsung гэдэг үл яг зүгээр нийтлийн нэр. Тэгээ би Европын холбооны Төв Европын Австри улсад цагаачлж исэн өвчин за тэгээд бусад шалтгаанаас болоод ингээд цагаачлаа 5 жил орчим тэнцээ амьдралаа. За тэр үед <clears throat> нөгөө миний э, одоо эцэгхээс эс нэрч мегмор тогтох гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд мегмор мегмор тогтох. Тэгээд нөгөө австр хүмүүс, герман хүмүүс тэрийг дуудаж чадахгүй. Урт урт нэр дээгэрээс нь олон гүйгүүлэгчтэй урт нэр дуудаж чадахгүй За тэгээд багаас ер нь тоотко гэж манай гэрийнхэн авгаалж дууддаг байсан. Манай найз нөхдөд тоотко тоотко нөгөө тогтох гэдгийг нь л тоотко болгоод дуудчихгүй. Тэгээ яг Самсон гэдэг нь бол залуу арслан гэсэн утгатай үг эртний э, грек ромын домгууд дээр янз янзын байдлаар гардаг. Тэгээд нөгөө улс үндэсний хил соёлын домгууд дээр Геркулес ч гэж гардаг. Тэгээд Самсон ч гэж гардаг. Арслантай тулалддаг нэг юм баатарын тухай яг зөвхөн би нэрийг э, уран бүтээлийн нэр болгож зээлсэн төдий. Тэгээд зээлээд э, ингээд тавихаар австар э, найзууд маань герман найзууд маань бол амархан дуудагчдаг. Самсон гэдэг нь өөрсдийнх нөгөө уншиж судалж исэн түүх үлгэрийн номон дээр нь байдаг нэр. Тэгээд Тотко гэдэг нь амархан дуудчихна. Тэгэл энийгээрээ ингээд уран бүтээлийн нэр болгоод нийтлийн нэр болгоод ингээд явсан хөвгтэй. За таны хоёр дахь асуулт хувь хүний хувьд хийн хэр хувь хүний хувьд нэх олигтой хүн бол биш. <laughs> Ер нь э, ном бичих юмны араас сурулж явах би чинь ерэн э, сурвалжлах сэтгүүл зүгээр төгссөн. Тэгээд э, одоо та ингээд энийг ингээ миний номнуудыг уншаад үзэхээр ерэн зүгээр уран зохиол гэхээсээ илүү мөрдлөг мөшлөг тий тэгээд ерэн сурвалжилсан альва нэг сэдвийг задлсан ухсан тийм одоо баримтат бүтээлүүд шүү дээ бүгдээрээ баримтат уран зохиол гэж явдаг ингэж явдаг. Тэгээд тэр үднээсээ бол яг уу би яг мэрэгжлийн зохиолч хүн бол биш. Утга зохиолын сургуулийн босгоор нж давж үзээгүй хүн. А зохиолч гэж одоо диплом юм байхгүй утга зохиол судлалын янз бүрийн диплом сертификат курс дамжаа сурсан ч юм бол байхгүй. А сэтгүүл зүйн мэрэгчлэр радио телевизийн дээд сургуульд суралцаад дараа нь Хятадын хөх хотын тариалангийн их сургууль зах зээлийн аналистер мэрэгчлэр магистр хамгаалсан 2010 онд. За тэгээд ер нь их тийм доривтой, олигтой, зан аашны хувьд ч бай, амьдралын түүхийн хувьд ч бай нэг олигтой хүн болвол э, биш. Яг хөө тэг олиггүйгээд э, шороо оронгоор явцсан юм бол бас байхгүй. <laughs> Гэхдээ нэг юм дүрсгүй залуучаад байдаг шүү дээ ер нь ухаанд э, нийгэмд ямар нэгэн байдлыг стандарт бусаар өөр өөр хараад байна. Тэгэхээр тэрүүгээрээ бас магадгүй хүмүүсийн дургүйцлийг <laughs> төрүүлээд маргааны одоо нэг бай болоод ар гэрийнхаа нэг бай болоод байдаг ч юм уу. Ар гэрийнхаа санаа зовлтыг юм уу хийн нэг авч явж айлт нэг э, санаа зовлтыг дандаа нэг санаа зовж идэг нэг хүүхд байдаг шүү дээ. Ямар хэрэгтэй хүүхд оролцож Энэ одоо юу хийж байгаа вэ? Хичээл сургууль нь яаж байгаа бол ажил төрөл нь яаж байгаа бол тэгэл нэг одлон ажил сольсон олон сургууль соёс сольсон сургуульд аач явдггүй ерөнхийдөө бол бол ингээд төгссөн гэдэг байгаа боловч тэр сургууль соёлоор нь орсон юм надад бас их ховор. Би бол энийг ингээд сэтгүүлчний асуугаар нээлттэй хэлжтэй. Тэрнээс нь яг тийм Кембриж ийм олон улсын сургууль ингэж оюутан байгаад алаад ингэж онд сураад гэсэн тийм ерөөсөө байдгүй надад. <laughs> Радио телевизэндээ сургуульд байхдаа би ёстой нэг 4 жилийн хугацаанд 40 очсон үгүй юу ёстой мэдэхгүй. Таслал яваад. Тийм таслал яваад. Гэр бүлийн радио төтлөгч хийдэг байсан найруулагч хийдэг байсан. Тэгэл тэрүүгээрээ их бардун, багш нар их дуртай. Хизээ язааны ингээд яриан задарсан. Нөгөө 1 2 дугаар курст орж байгаа хүмүүс чинь тайсны яриан дээр ороод ирэхээр нөгөөдөл чи тэрнтэйгээ ухамдж байхад би бол яг 10 жилээс нэг нэвтрүүлэг юм хийгээ явцсан. Тэрүүгээрээ их баа ортой, цалин олчихно. Цалингаараа багш нараа аргалчихна. Ганц хоёр юм хум гээд. <laughs> Тэгээд ер нь хизээнээсээ нэг тийм нэг тийм л хөөхтэй байсан юм А миний хүүхэд ах таны 3 дахь асуулт миний хүүхэд ахнаас хаана өнгөрөв гэхээр миний хүүхэд ахнаас нэлээд тийм золбин байдалд өнгөрсөн шүү. Хаан төрсөн. Э, Улаанбаатар хотод төрсөн. А за. Тий. Ер нь угшил бол арханга булган завхан манай эмээ өвөө ингээд архангад томлогдож ажиллаад ээж архангаах, эмээ булганых, аав завхных байх жишээ нь. Тий. Тэгээд ингээд зах зээлийн ороо босгох үед би чинь 5 настайдаа гэрээсээ анхлан болгон явж илаа. Эрдэнэт рүү хотоос. Шал танихгүй хүн дагаад одоо миний тэг цэгийн тэмүүлгээд нэг ном гаргаж байна л да. Өөрийн амьдралаа ингээ хүүрэнсэн залуучууд жоох мотивац болох зорилготой тийм нэг ном бичиж. Тэгээ 5 настай байхад э, шал танихгүй хүн хурж ирээд манай ээж чинь такси явуулж жолооч байсан. Тэгээ таксинд нь суусан нэг лам хүн э, одоо тухайн үед миний насны дээрээс 30 хэд настай. Тэгээд э, танаа хүүхдээ чинь ингээд аваа яваа гэд. Тэгээд манай ээж тэр үед ч одоо тэгэл өвөө явуулсан юм байлгүй те цаг үе сайхан байсан. Лам болохгүй. Итгэл үнэмшил байсан юм байлгүй. Тэгээд шал танихгүй хүнд өгөөд лам болгоод Эрдэнэт рүү 5 жил Эрдэнэтэд лам болт суугаад. Тэгээд тэнцээ анх ер нь номын дуу сонсч ихэлсэн. 7 настай байхдаа Монгол Улсын их сургуулийн шашин судлалын ангид төв телээр лекц уншиж ил. Манай багш их мундаг хүн байсан. 7 настай байх. Тийм жоохон баг. Тийм жоохон баг. 2 жилийн дотор тангад өсгийг манай багш ерөөсө 2хан шавтай Эрдэнтес нэг шав аваад, хотоос нэг шав аваад өөрөө уламжлалын имлэгийн хүн. За тэгээд цасны орноос тэр зөөж ирдэг ном судар, тэр бурхан дахлын гээд хэрэгсэл шашны хөдөлгөөний зүйл юмыг бол ерөөс бит хоёрт хармалдгүй. Төв ганд нь сууж байгаа хамб болоод босод томоохон сэтэртэй лам нарт байдгүй тийм эд зүйлийг хэрэгэлдэг зургаадаа ирэх эргүүлдэг те. За тэгэл тэр тогсны өдөн гүнгэр мөнгөртэй Зэрэг байдгүй л бурхан тахилтай тийм дөнгөж 5 6 настай байхдаа тийм хүүхэд байсан. Тэгээд бит хоёрт чинь одоо төвд хил бичиг За тэгээд тэрийг бол бүр 5 настай болсон яс суулгаж заагаал, ерөө суулгаж сургаал. Тэгээд э, бурхан шашны номыг чэйжлүүлээл. Тэгээд мэдлэн э, багшийг таалал болсны дараа би 9 нас, намайг 9 настай байхад багш минь таалал болоод би 1 жил хотод хурж ирээд ганд нь суух гэж үзсэн. За ганд нь суух гэж үзсэн чинь болох юм биш тэр нь. За тэгээ болох юм биш болгонгууд нь хайж давхиад гудамжаар сайхан гэрээсээ бол нэг ном эрдэм гандандаа очиж ном нь хуралдаа хурал цуглаандаа суух гэж байгаа хөөхд гараал тэгэл байхгүй тэр хорооллоор э, дими тэнэл чав гэргүүлэл бүглээ эргүүлж явсаар гад нэг жил алдаа сүултээ ээжтэй хэлж 10 жилийн сургуульд 10 настай байхдаа орсон. Ерхий боловсролын сургуульд. Аль сургуульд орсон юм бэ? 81 дэх сургуульд орсон. Дүүгийнхаа ангид манай дүүч надаас хоёр дүү байхгүй. Манай эмэгтэй дүү. Тэгээ дүүгийнхаа ангид 10 жилийн 1 дугаар ангид ороод манай дүүгийн анги яа өсгөө сурж дуусаа цагаан толгойн баяраа хийх гэж яхад нь би 10 жилийн сургуульд 1 дугаар ангид ороод тэгээд э, кирилл үсгийг ягаас нь аар нь ухрааж араас нь өгш. Ягаад гэвэл нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд яа үсгээ сураад цагаан толгой баяраа игээ төгсөж штэ. Тэгээд Тэгээ яг урд нь нэг нэг суугаас сурцсан, юм цээжлээ сурцсан, бичиг үсэг бичээ сурцсан өгч юм бол яг э, цагаан 35% үсгийг бол гялцуулаад сурчлаа. Тэгээ дээрээс нь ах юм болохоор тогтоож ядаад авах юм байхгүй. 10 насаар ах юм болохоор. За тэгэл 1-р оролын 81, 82, 83, 45-р сургуулийн тооны сонгаан Гэрдэнтээ 10 жилийн 5-р сургууль, Монгол 3-р сургууль гэдэг ингээд нийтдээ 6 удаа шилжиж дунд сургуулаад үүргэсэн. Тэгээд амьдралын химнэл тухайн үе зах зээл ороо босгоо цаг үе тэгэл өмч хөвчл гээл тэгэл э, ажилгүйтэл явагдал ээж ажилгүй болол 40-д наснда тэтгүрт гараад ерөөсө цаг үе нэг юм заварлаад эргэлдээ тэр үед бол бид нэр тэгэл боловсролын эрс шинчилгээл нөгөө нэгдүгээр оролцооны сургуулиудад чинь ирээдүй цогцолбор болгоол хэвээ үйл тамиг бидний үе чинь ерөөсөө нэг лабораторийг харах байгаад өнгөрчлөө шүү дээ манай үе тий. За энэ боловсрол нь ингүүл яах нь вэ? Тэхүүл яах нь вэ гэдэг. Тэгээд яг нэг юм лаборатори харах байгаад нэг 10 жилээ нэг дүүжин балдан төгсөөл тэгээд 9 дугаар ангидаа би цэрэгт явцсан бүр. Тэгээд ерөөсөө төгсөөгүй 10 жилээ 10 жилээ төгссөн. 9 дугаар ангид ороход би чи ангийнхаасаа 2 насаар ах юм болохоор сэргийн зарлаа өрөөд ирдэг байхгүй. Тэгээ яг явахгүй гэж болсон л та 10 жилийн хүүхдгээд. Тэнгуут нь өөрөө хөөрч тавхингуудаа цэрэгт яваад гэдэг. За. За тэгээд дотоодын зэргийн 05 дугаар анги гээд одон таньдаг тусгаар 20 анги шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа байсан. Тэгээ хорих анги мандаг. Тэгээ Монголын хорихуудыг тойрч нэг жил манаанд зогсож жагаад тэгээ хүрээд ирээд хурж ирэн гутаа ангийнхантайгаа 3 сард халагдаж ирээд ангийнхантайгаа хамт 10 жилээ төгсчихгүй. Нэг жил хожиж байгаа байхгүй. Тийм тийм. Тэгээд нэг жил хожоод 10 жилээ төгсөөд тэгээд Улаанбаатар дээд сургуульд орсон сургуулаа хайсан, радио телевизийн дээд сургуульд орсон дүүжин балдаа очихдоо очихгүй та явсан. За тэгэхэд э, нэг энэ тэн дэлхийн зам мөн гэдэг янз янзын байгууллагуудад ажил хийсэн э, хүүхдийн найрамдал цусланд хүүхдийн багш байсан. Ерөөс тэр нэг миний өнгөрсөн нэг э, хэдэн жил бол одоо 30 настаас өмнөх бол нэг юм шуурган гэх юм уу, давтаргүй гэх юм уу, асман гэх юм уу нэг ажил хийгээл хаяал ороод хаяал болоод нэг сургуульд ороод нэг тийм мэдхгүй одоо цаг үеийн дэг таарсан биний төрөлх характер тийм доктортой биш байсан юм би ерөөс ойлгодог. Харин 30 наснаас хойш болвол ирээж яхын төлөвшсөн. Э, амьдрал өөрөө төлөвшүүллээ л дээ. За чи энэ газар ингээ хүний нутагт цагаашлна гэдэг чинь хаашаач явж болохгүй хөл хориотой вэ? Э, энэ байрнаас гарахгүй. Энэ имлгээс гарахгүй тий? Чи ажил хийж болохгүй. Чи энэ сургуулийг энэ герман хэлний э, тий юу хүртэл нь B2 хүртэл нь сурахгүй бол чамд бичвэр нь төхөхгүй. Одоо ингээд бүх юм ингээд намайг ингээд диктатор руу авчаад эхэлж штэ. Хайрцаглаа. Ингээд герман хэлний курстээ суу. Энэ байранд амьдар, энэ хоолыг ид, тэ. За энэ тойргоос, энэ зоноос гарч болохгүй гэт. За тэгээд тэр маань өөрөө намайг ингээд ерөөхдөө номын зам руу оруулсан. Одоо хаашааж явж болохгүй, юу ч хийж болохгүй, яаж ч болохгүй хүн чинь одоо яах вэ? Шүлэг бичнэ. <laughs> Тэгээд шүлэг нөгөө их орноо санаж байгаа. Ах トゥ хамаатан сад найс нөхдөө санаж байгаа. Тэгээд анх шүлэг бичиж эхэлснээс л энэ номнууд э, одоо анхны үүсгэл тавигдсан да. Нэг э, <clears throat> над бол нэг юм юм ажиглагддаг. Чиний түүхийг сонсохоор би өөрөө багш байсан юм. Тэгээ одоо энэ олон жилийн дараа эргээд харахад тухайн үед бид нар ч хүүхдүүдээ нөгөө онц сурлагтан байлгах гэдэг байлаа шүү дээ тийм. Тэгэл онц сурлагтан гэдгийг бид нар яаж хараад байсан гэхээр багшийн үгнээс гардггүй. Багшийн хий гэсэн болгоныг хийдэг, хийл гэсэн болгоныг хийдэг, тэрүүгээрээ дүнгээ авдаг, үлгэр жишээ. За. Гэтэл энэ дунд нь дахиад нэг хэсэг сахилахгүй нөхдүүд байсан. Яагаад ч үгэнд ордгоо зөрөөл явдаг, хичээлээ таслаа явцдаг. Аа тэгэл гаргаж байгаа аран шин янз бүр. Яг үндэ би бол одоо баг 30 жилийн дараа энийг юу гэж харсан гэхээр бид нар системийн дундаа ингээ хүүхдүүдийг хавчаад бүр яг нэг диктатур маягийн ийм нэг загвар дотор хүчээр бариад байсан. А гисэн чинь тэр бидрийн бариад байсан тэр загварыг эсэргүүцээд байсан. Би энэ загвар дотор чи хүлэгдмээргүй байна гэдээ байсан одоо яг чам шиг нөхдүүд байсан байгаа хгүй сахилахгүй. Тийм ба. А арчил ялаад ингээ бахан бүжгэн жүжгэн жагаад эргээд харсан чинь Нөгөө онц сурлагтангууд маань өнөөгийн нийгэмд өөрөө толгой дааж, бие дааж шийдвэр гаргах чадваргүй болсон. Гүйцэтгэгчд болоод хувирсан. Өөр яхаж мэдгүй хин нэгэн хэлж өгвөл ингэж явах юм байна гэдэг рүү орсон. Нилээ олонх нь шүү дээ бүгдээрээ биш те. А гэсэн чинь нөгөө сахилахгүй байсан нөхдүүд нь хамаагүй л амжилт гаргаад явцсан. Тийм дүр зураг э, харагдгийн. Тэгээ би бас чамаг нөгөө нэг э, одоо бидний тогтооцсон байсан диктатурыг л эсэргүүцдэг байсан нөхдүүдийн нэг юм байна гэж харж ирсэн. Эсэргүүцэх юу байх вэ? Гэхдээ ер нь би бол энд ийм бамиргүй байна л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чи эсэргүүцэхгүй шүү. Тэгээ дээрэс нь ингэж байгаа байхгүй. Нэг зах зээлийн нэгэн шилжүүлгүүтэй гээд э, хүмүүс хоолгүй дэлгүүрт хүнсгүй болоод ихэлсэн тий. Тэнгуут намайг ерөөсө 2 дугаар ангид байх үеэсээ эхлүүлээд ерөөсө хоолны төлөө тэмцэл эхэлж байгаа байхгүй. Одоо би энийг яг номон дээр бичиж. Аа нэгдүгээр хороолт байхдаа хоолны төлөөх одоо бол залуучууд одооны 2 3 дугаар ангийн хүүхд дунд ангийн хүүхдүүдийг ингээд юу өсч мөрөөж ийнийх бол боловсрлоо ирээдүгхэн мэрэгчлийг бодож байгаа ирээдүгхэн хөгжил дэвшил тийм үү нийгэмд эслэх байр суурь мөр гэдэг эн чинь бол тансаг юм байхгүй ийм бодож байгаа байхгүй харин миний тэр 2 3 4 5 дугаар анги 6 дугаар ангийн үед ерөөс ганц боддог байсан юм хоол Тий. Тэр нэг талхыг бид нэр айлын дөрөв хөхт ерөөсөө ингээд нэг бөөргий талхыг дундуур нь хэрэгсэл дөрөв хаагаал булан улангаар нь барайл өдөрт нэг булан талхал идэнэ. Тэр талхыг картын бараанаас тэр талхыг э, дамын шагийн найманаас яаж олох юм? Тэ тэр мөнгийг яаж олох юм? Тэр тоог сахилгааны яаж төлөх юм? Махыг яаж олж идэх юм? Ерөөсөө тэр миний э, ахлахаа ингээд орон ортлох цаг үе бол ингээд хоолны төлөв хоолны төлөв тэмцэл байж. Тэгэхээр яаж тэр сургуульд чинь тогтоц суухын. Гэхдээ би онц сурдаг байсан л да. <laughs> Бас нөгөө талтай. Сургуульд чи тогтоц суухын. Хурдхан хичээлээ тараал үүргэвчээ гэрлүүгөө оруулж шидэл нөгөө 50 ундаагаа аваад зам дээр гараад ундаа аваараа гэж орилно тий. Тэгэл нөгөө консерв юм хүм энэ тентхийн мах кабинатын гадаа очиж ах トゥ танил найз нөхөд юмнаас байна хідэн хям консерв олж ирж идэн дэлгүүрт нь юм байхгүй Тэгээд бүх хар хорин зах намайг э, хүүхэд байхад бай дөнгөж байгууллагад 8 очид тийш ингээд шавж яхад шөнийн 4 цагт очиод ингээд тоосгоор цагаан тоосгоор дөрвөлжин талбай зураад тэгээд голд нь ингээд суучдаг байлаа шүү дээ хөвөвлийн өвдөнд. Яаж байгаа гэхээр өглөө 8 очид ирэхэд тэр газрыг чинь зардаг байхгүй. Тэр газраа барьж үлдээд байна шүү дээ орон зай. Тэгээд ах нартайгаа ингээд найз байрныхаа найзуудтай ингээд гар гараа хөтөлж суугаад томчууд хурж ирээд хөөн, туун, зодон тэгээд Тэгэхэд яагаад ч холдохгүй байжгаад 8-аач хүмүүс нэг 8 арилж хийх гэж байгаа хүмүүс хурж ирээ газаргүй болонгот би 3 дугаар ангид байхдаа тэргийг сайн сандаг. Одоо энэ ширээний дайтай юм ингээ 250 төгрөгөөр ингээд шөн 4 цагт очиж сууж тоосоо хурж тэр газрыг ингэж эзэлж аваад тэгж одоогийн 2 3 дугаар ангийн хүүхдүүдийг гэрээсээ холдоод тэгээ манах чи 1 дугаар хороолд дэмжи мянган зах дээр очиод ноос ноолуур юм тушаагаад тэ ингээд төмөр өрөө гүгэтэх гэх юм л байхгүй шүү дээ. Одоо бол эцэг хинч тэгэж явуулж чадахгүй. Тухайн үед бол тэгээд яваад тэмцээд нэг талхтаа ирээд тэр өдөр өнгөрнөө. За тэр хооронд хичээл. Тэгэхээр э, нөгөө нэг энэ нөгөө нэг шуурхан тэмцэл тунд хүн нөгөө сурах биш суралцаад эхэлсэн юм шиг. Өөр. За энэ их чиглэл гуйжээж дагаж те баачаагийн зөөж гүйжээж энэ вокзал дээр өглөө 4 цагт очижээж 98-аад ирэхэд тэрэг төрж гүйжээж би өнөөдөр нэг 600 мянган төгрөг олох юм байна 500-аас 1000 төгрөг олох юм байна. За тэрвгээр манай гэр нэг өнөө маргааш хоёр амьдэрч. Тий. Ерөөс энэ хэмцлийн дунд л суралцаал. Тэгэхээр яг уу тотког бүтээсэн нэг зүйл нь одоо баг хүүхэд насндаа хоолны хөдлөг тэмцэл байжээ. <laughs> Нэг а хоёр дахь бүтэмжий чи би юу гэж хараад байна гэхээр лам болох гэж тэг суусан яг хүнийг өөрөө сургаж сууж сургаж тодорхой нэг юм дээр анхаарлаа төвлөрүүл сурахад энэ их нөлөөсөн байх магадaltaй. Яг тэгвэл одоо хондоо 10 жилийн сургуульд ингээд бэлтгэл ангид хүүхдийг оруулахдаа бид нар үсэг заагаад байна. Уг нь миний бодлоор те яг тодорхой мөчлөгүүдэд суулгаж сургаад тэр хугацаанд анхаарлын төвлөрүүлээ сургачих юм бол тэр хүүхэд сурахад илүү хялбар болох юм байна гэж хараад байгаа. Дээр нь нөгөө багшийг яаж хөндлөх юм? Номыг яаж дээдлэх юм ч гэдэг юм уу? Бидний нөгөө нэг уламжил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр лам болох гэж явсан хэдэн жил бол чамд бас яг тотког бүтээхэд маш их эерэг нөлөө үзүүлсэн зүйл байна гэж харж байна. Чи санал нэг үү? Санал нэг байна. Энийг бас л бичиж байгаа. Та бас багш байна тий? Тий. Харин би одоо ингээд ажиглалтгийн багш нар ерөнхий боловсролын сургууль ягаад нөгөө лам ганданд очиж суугаагүй тэнцээ хинж юм заагаагүй юу гэвэл заах гэж оролцол байж тарааштай надад тий хөөхтэн чинь. Тэгээд харин манай багшид нэг давуу тал байсан юм. Юм заадаггүй байсан За энэ одоо умдаар эд удаар дүүрий суухаа гэд энэ ийм одоо тарины байгаа. Чи энийг ингээд А байггүй цээжлэх гэж ингээд суулгадаг. Учир шалтгааных нь үндсийн зүй тогтолттой нь эргүүлж ингэж хүүхдийн тухайн насны ухамсартанд охируулад тэр тариныг хүүхэд өөрөө очиод бариад хуулан бичлэг хийх болон болтол нь хідэн удаа давтаад хуулж хуулж бичиж суухтаа өөрөө залхахгүй болтлоо тийм ухамсар тийм хүслийг нь төрүүлж өгдөг байсан маш ууггүй. За эхлээд ногоон дархийн түүхээ ярьж байна. Домгийг нь. Шамхуу. За ногоон дарих гэж нэг ийм их байжээ. Тэ? Бурхны орнд нэг ийм хүн байж. Эхлээд хүүхдэд дургу байж, тэ? Хүүхэд үзтгүү ийм дургу байж. Тэгээд ганц хүүтэй болж, тэ? Хүүхдэд дургу болохоор нь бурхтууд тэрнийг нэг хүүтэй болгож. Тэгээ хүүхдийг нь дараа нь хулгайлж, тэ? Тэгээ хүүхдийнхээ араас 55 тэнгэрийг тэр их бурхан туулжээ ийм ийм зовлон гашлан гатлах гэж ингээ үлгэр ярьж өгч байгаа байхгүй домог. Тэгээд ингэж ингэж үрээ олоод тэрнээс хойш үр хүүхдэд хүүхдэд ээлтэй бурхан болжээ. За ингээд энэ энэ ногоон дөрх бурхны зүрхэн тарин ийм байжээ. Энийг тедэнтэй давтах юм бол одоо хүүхд хүүхдийн заяа буйнд гişirдэг юм байжээ. Ерөнхийдөө 2 3 өдөр нэг тарныг наатаа хуулж хуулж бичээд хуулж бичээд гэж загнахгүйгээр тэр тарныг би дараад 7 хоног өөрөө хүсэж уншиж задалж орчуулах тэр хүслийг 2 3 өдөр ингээд өдөөгөөд өгчөж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг манай сургалт өгөн ингэж явах нь их зүгээр юм байна тийм үү? Бид нар хитрхи тийм албадлагын юм уу те өмнө учир одоо шалтгаанаас нь биш зүгээр ингээд механик талаас нь хитрхи албадлага яваад байдаг юм байна. Би сүүлд нэг 7 дугаар ангид Монгол 3 дугаар сургуульд очсноо нам очиход намайг 7 дугаар ангид 8-гийн э, ангид э, манай инхтэй инхтэй гэж химийн багш авсан. Манай ангийг ангид авсан багш байсан. Тэр багшийн хим заах би хими хичээлд аюул дургу. Хим физик хоёрт аюул дургу хөхтэйсэн. Тэгвэл тэр манай багшийн ангид авсан багшийн хичээлээ заах арга зүй нь нөгөө мэндлийн үйлэгс чамаг сэгсэлгээ өгөө цээжлүүлээд ингээд хими хичээлч ядаргаатай шаг үнэн хэлэхэд тий. <laughs> Тэгээд тэгэх биш ийм хүүхдэд тэр э, байгаль дээр байгаа тэр элементүүд хоорондоо ойлдоход яад гэдэг тэр яг манай сод гэрэл болчихсон сонирхол шалтгаан нь яриад байна. Очир шалтгаан, зөөд огтл, үүсгэл тэр бүх нэмийг нь зааж өгд. Тэгээ би нэг жилийн дотор химийн хичээлд онцордог болсон. Дараа нь Тэгээд би одоо энэ багшлах арга зүй манай боловсролын салбарт тэрсмө 2098 оноос 2002 оны хооронд 4 жилийн хугацаанд хийсэн боловсролын эр шинжилгээ гэдэг хөтөлбөр тий бид нар ерөөсөө энэ Монголын боловсролыг ерөөсө баллаа хийсэн юм байна. Аахан э, багшийн дэдийн оюутнуудыг ерөөсөө хөгшин багш нарыг төвчлөгтэй багш нарыг нь халж айл баахан оюутнууд гаргаж тавиал боловсролын ир шинжилгээл хуучин сургагчдыг бүгдийг нь устгаал Дахиад огт өөр юм гаргаж ирээд. Огт өөр юм гаргаж ирээл. Одоо тэгэл Кембриж гээл дахиад хэрэлдэ явж байна. За, за тэгвэл Тодко гэдэг хүний талаас нэгээд нэг гурван юм харлаа. Гурав дахь зүйл нь заа чи гадаадд утсан юм байна тийм. Европод нэг хэдэн жил болсон. Тэгэхээр Европ гадаадад очих очоод чи бас ахаад өөрийгөө огт өөрөөр одоо нээж эхэлж штэ тий. Би яг энэ дашрам дэлгэхэд миний энийг боддог зүйл хүн ингээд амьдралын утга учирыг олох гэж явдгүй юм байна. Хүн өөрөө өөрийгөө л хим гэдгийг нэг гэж яваад байдаг юм байна. Тэгэхээр Тоткогийн бүтээх гэдэг байгаа юм ингээл одоо нэг лам байхаас эхэллээ. Дараа нь тал хоолны тий хоолны төлөөг тэмцэл явлаа тий тэгээд цэргийн албаасан лам баярсан буцаад чамайг тодгоог одоо тодорхой хэмжээгээр хариуцлагатай сахилгатай байх юмны уг үндсээр нь хайх гэдэг юм руу их чиглүүлсэн байна. Гадаадд байхад энэ чамд чиний хуу хөний төлөвшөлд яг юу гэсэн Алах надад нэг ийм шүлэг байд. Тэнийг ирэх хүнийг явуулан байж мэдүүл гэдэг нэг шүлэг байдгийг. За. Тий. Одоо миний нэг шүлгийн номон дээр хэлдэ. Тэмээнэс тэмдэгтээ зүйл дээр тэнэглэж зогсоо тэнийг ирэх хүнийг явуулан байж мэдүүлээ гэж ер нь ингээд эхэлдэг нэг юм шүлэг байдаг. Яг сошиалд бол хүмүүс ирчүүдийг дарамжилсан ч байдаг юм уу эсвэл ингээд юм ойлгохгүй байгаа хүмүүст ойлгуулах гэсэн шүлэг гэж боддөг юм шиг байна. Яг үннийг хэлэхэд тэрийг би өөртөө хийсэн. Австрид тахад. Тэгээд ингээд би Австрид очиод яг 30 настай Австрид буулаа л да. Австрид усад яг 30 настай буугаад тэнцээ юу болж байгаа гэхээр тэнцээ ерөөсөө намайг сонсох хүнч байхгүй болж эхэлж байгаа. Намайг өрөвдөх хүн байхгүй. Хин өрөвдөх юм. Хин өнөөдөр надад ингээд за э, миний хөө миний дөө э, чи нэг жоохон болохгүй яваад шүү те чи хичээл ном ажил төрлөө жоохон ингэх гээд манай хоёр ах шиг ч юм уу ээж шиг ч юм уу ах トゥ хамаатан садан шиг ч юм уу сайн сансан хүн шиг хин тэнцээ тэгж хэлэх хүн байхгүй хамгийн онцлог очоод ирэхлэх өнөөдөр гэрт хоол байхгүй л ээж рүүгээ гүгээд очдаг э, тийм юм тэнцээч байхгүй ш таас Америкт олон жил байсан тий. Тэнцээ бол ерөөсөө чи нэг бол амьдэр нэг бол зүгээр эмчнээс ингээд зайлаад үг. Тэгэл хоёрхан сонголт байгаа. Тэгээд Австрид очиод тэнцээ бүр ингээд ганцаараа үлдээд яг толь цагаачийн байр, толь ор бичгийн ширээ 3-ын дунд ингээд 2 э, жил гарсан байхад бол галзуурлын эхний ээлжинд бол галзуурлын шатанд хүрчих. Тэгэд хүн яг эцсийн мөчд очихоор ингээд дандаа хүн өөрийгөө өмгөөлдөг те ямар нэг ямар нэг учир шалтгаан гаргаж ирэл чийлэн гэсэн болохоор би энэ үгийг хэлчлээ гэл ингэж эхэлдэг. Тэгээ тэнцээ болохоор чийл орносоо боссон болоо газар та суучна гэсэн юм байхгүй болоод эхэлж байгаа байхгүй. Ерөөс бүх 100% надаас шалгадаг. Тэгээд ихлэхэр хүн ингэ өнгөрснөө хардаг юм байна. Яаж тэр спорт машин унж саагж давхдаг байсан юм. Яаж залуучуудтай нээлж зодоон зохион арихтаар тэ. Яаж эмгтэй хүний гомдоодаг байсан. Одоо яа тэр нэг нэг яаж тэр бүх юмнууд нь одоо ингэ боддоор ингэ үүлийн өөр болоод өмнө маань ингэ ирж байгаа байхгүй. За хохин доотго одоо энийг ингэ хар гэдэг. Тэгээд тэрийг ингээд харахаар хүн ихэнтэй хүлийн зөвшөөрч чадахгүй. Ямар ч хүн чинь өөрийгөө өмгөл бүр өөрөө өөрөөсөө өөрийгөө өмгөлөд байгаа шүү дээ. Өөрийгөө өмөрнө, өөрийгөө өөрөө өрөвдөн, өрөвдөн. Тэгээд тэр тэгсэн болохоор л гэдэг юм аягүй их бодож эхэлнэ. Тэгээд тэрийг нэг хүн ухамсарлуулахын тулд дахиад нэг 2 жил өгч байгаа. Тэрний дараа яг ингээд тэр хооронд ч нөгөө нэг ойлгочлаа ухаарчлаа гэсэн мөртлөө тийм байхгүй шүү дээ хүн чинь яг цаагаад болохоор яг өнөөдөр ойлгоол за би ерөөсөө энэс хойш хүнд ингэж л хандхаа болиё гэж бодчихвол жилийн дараа эргэл хуучин характер нь хөрдөлдөг байхгүй хүн нэг төрөлхийн э, сайн муу хоёр морал нь морал нь хоёулаа хөдөлдөг. Тэгээд нөгөө болохгүй байгаа юм сүл бүр сүлдтэй ингээд нүүр нүүрээрээ ингээд бит хоёр уучлаа л та тоотгүй байтгаар. За энэ үед болохоор юу бодогдож байгаа. Энэ тэр үед битсэн шүлэг юм. Тэнийг ирэх үнийг явуулсан байж. Би ингээд өөрөө явсан. Тэгээ өөрөө тэнийг байсагээ явсаар гад ингээд э, олж нээж байгаа одоо нэг хүн бол амьдралынхаа туршид өөрийгөө хайдаг гэдэг боловч өөрийнхөө ганц нэг зүйлийг л олж мэднэ. Бүрэн олж олж мэдэх боломжгүй. За надаас нэг хідэн болсон болоогүй э, хідэн боловч хүлэг гардаг юм байна. Нэг хідэн энэ суурл роман бичээ суухаараа цаг цаваа зориулаад суучдаг юм байна. А надаас нэг тийм тийм өөдөө хөгийн зан чанар гарч исэн юм байна. Гардаг ч юм байна. За ингээд мэдхээр бол хүн э, одоо цаашаа яах вэ гэдэг асуулт ургаж байна. Цаашаа энтэйгээ зууралдах юм уу? Өөр хүн болох гэж оролдож үзэх юм уу? Эсвэл энийг үнэхээр хүний төрөлхийн сайн муу сайхан бухай зан чанар моралгийг дарж л болно гэхээс устгах бол болохгүй. Тэгэхээр тэрийг дарж альсгүй ухаантайгаар эргүүлэн зэвсэг болгож тий. Одоо миний тэр э, одоо хурц шидэмгий байдаг юм уу? Эсвэл ийм өвчтэй тэр зам бол миний одоо номон дээр бол айгүй сайхан эрэг талаасаа зүгээр ашиглаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Дуурыг гэснээр дуураад, хэлийг гэснээр хэлээд, бичиг гэснээр бичээд, тэ явъя гэсэн газар руугаа зөрөгтэй өөрөвчөө өрөөл гараа явчихна. Одоо улс төрийн тухай юу үннийг л харуулахын төлөө би нэг цусар бэлдүүч үг надад шаардлагагүй бол миний нөгөө маргаалт тийм байхгүй учраас э, шаардлагагүй болоод эхэлчих. Энийг одоо эргүүлээд яаж ашиглаж болох вэ гэдэг. Нэг ийм л юм байна. Тэрнээс бол өөрийгөө олоод нээгээд гийцсэн гэгэрсэн юм бол байхгүй. Сонирхолтой. Тэгээд чи надад энэ дөрвөн номыг бэлгэлвэ. Тэгээд би эхнийхийг уншиж үзсэн надад бол сонирхолтой байлаа. Тэгтээ хоёлаа одоо уран бүтээл гэж тухай ярив. Чи надад энэ номыг өгтөө юу гэж хэлсэн бэхээр энэ дөрв бол дөрвөлөө огт өөр тийм нэг нь өгөөгийнхөө давтамж биш одоо огт өөр төрлүүдээр энийг бичиж илэрхийлсэн юм а гэд бас тэгээ олон октод ирж чам дээр гар үсэг яваад байхаар нь би ч юм гэсэн нэлээ сошиал залуучуудын дунд бас нэлээ эрэлт хэрэгцээтэй бас од юм байна гэж хараад байна л да. Тэгэхээр магадгүй хоёлаа энийг ингээд эхнээс нь чи бас өөрийнхөө оо толко гэдэг хүнийг хайж байгаа бас биширдэг тэр хүмүүст бас цаашаа биширэх тэр залуучуудад тийм үү тэр хүмүүст энэ дөрвөн бүтээлээ хоёлаа эхнээс нь чи ингээд нэг тайлбарлаад байгаа. Дараа нь чи тавтахыг одоо удахгүй хийх гэж байгаа гэсэн тийм. За тэгэхээр эхлээд уран бүтээлийн талаар ярья. За чи ингээд дөрвөн номоо дөрвөлнгийн нэг нэг сайхан тайлбарлаад өгдөө. Энэ Вангийн үлс гэдэг роман. За хүмүүс нэрнээс нь харахаар нэг юм хятад э, зохиол юм ах тэгж харагдчихсэн. Тэгээ энэ бол Ван гэдэг нэг юм докторийн нэр юм байна. Аа за. Анхандаа энэ чинь Вангийн үлэмс биш Бурхны үлэмс гэдэг нэртэй ном байсан. Хамгийн анх бичигдээд яг хэвлэлд ороо ортлоо. Бурхны нөлөөс гэдэг нэртэй ном байсан. Тэгсэн чинь гайн таарж солонгосын Showbox гэдэг entertainment-аас Бурхны нөлөөс гэдэг нэг ангитай кино яг цацагчгүй хэвлэлд орохоос өмнө тэр нь монголчууд ч нөгөө солонгос нэг ангитай кинод дуртай юм болохоор аяйгүй хүзээд тэр киног. Тэр нөгөө нэрийг нь хулгайлцсан юм шиг зээлсэн юм шиг болонгуудаа дотор нь байдаг энэ ван гэдэг нэг докторын тухай гараад эхэлж байгаас ер нь бол тэгээд тэр ван гэдэг доктор маань одоо биднэрийн энэ сар тахлын энэ үеийг би энэ 2015 оноос судалж байгаад 2017 онд энэ ном гарсан шүү дээ анхных нь хэвлэлт нь 2019 19 он 2020 онд дэлхийн нийтийг хамарсан вирусын гаралтай цар тахал дэгтнээ. Одоо чи 2 жилийн өмнө тэрийг 3 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө яг энэ номон дээр яг тэр байгаас одоо ингээд нэг бол 2019 онд гээл вирусын туршилт Монголд хийгдээл ингээл вакцины туршилт хийгдээл эхэлж байгаа энэ номон дээр ерөөсөд үйл явдал нь шууд тэгэл эхэлнэ 2019 оноос. Гэхдээ энэ ном 17 онд дуусагдаад дуусаад хэвлэгдсэн. Тэгэд би энийг зөв бэлгтэн болоод таасан юм биш. А энэнийг болохоор би судалгааны арга зүгээс магадлал гаргасан. Чи тэгэхээр урьдчилаад ер нь 2019 оноос ийм вирусын халдвар дэгднэ дэлхий даяар. Тэгээ ийм болно гэдгийг чи өөрөө төсөөлж судлаад тэрийг мэдрээд энэ номыг бичсэн байна тийм үү? Ерөөсөө өнгөрснийг судлаад одоогоо дүгнээд ирээдүг магтлах чинь судалгаа шүү дээ. Тийм тийм. Ерөөсөө судалгаа бол ерөөсөө л энэ гурван өгүүлбэрт багтана. Өнгөрсөнд цар тахал одоо юу болж ирсэн? Одоо корона гэдэг чинь 36 дахь тохиолдол нь буюу new corona, шинэ коронавирус. Кроно гэдэг чинь шинэ зүйл биш. Монголчуудад л одоо шинэ зүйл болж байгаа болохоос урд нь 35 удаагийн кроно гараад ирсэн. Төрөл зүйл. Тэгэхээр одоо 36 дахь нь багхгүй. Тэгээд одоо манай тарван дахал энэ шүлхий манад болж орж ирдэг 2006 онд 100 гаруй хүүхдийг маань авч явсан нөгөө Улаанбурхан өвчин бид нар өөрсдөө 2005 онд дэлхийн э, нэгдсэн үндэсний байгууллага эрүүл мэндийн олон улсын э, эрүүл мэндийн байгууллагын энэ төр дээрээс Монгол улс бол улаан бурхан өвчнгүй улсаа, цэцэг өвчнгүй улсаа гэд зарлцсныхаа дараа сайхан 10 жил болохгүй 100 гаруй хүүхдээ бид нар 2016 онд алдсан тий юу ч хийж яд улаан бурхан өвчин дэлхийд дахин зүгээр хамрын шуухнаа шиг шахуу болцсон энэ үед бид нэр монголчууд юу ч хийж чадахгүй ингээд алдчихж байгаа хайрын сайхан хөөхтүүд юм тэгэхээр би энийг бичих болсон ерөөсөн шаналл байгаа юм эхлээд бол уран бүтээл гэхээс илүү Бид нар өнөөдөр 21-р зуунд амьдарч байгаа арчил байгуулагдсан техник технологиг дэлхийн араас зүтгэж байгаа ард түмэн яагаад энгийн болцсон сүрье? Улаан бурхан тий. Ийм өвчнүүдэр одоо энэ тэмбүү гэдэг юм Монгол дийлдэхээ байсан. Тэгэд ийм өвчнүүд бидний эрүүл мэндийн боловсрал ерөөсөө ард түмэнд өгөгдөв. Эрүүл мэндийн хөгжил дэвшил гэж өнөөдөр монголчууд ерөөсөө ярьж болохгүй. Бид нар чадаагүй баг. Монголын эрүүл мэндийн яам тий хөсүүт байна уу за тэр хавдар судлалын имлэг байна уу бид нэр энэ эмчнэрэл тэмцэж байгаа болохоос биш нийгэм зориулсан бодлого эрүүл мэндийн боловсрал төр засгийн ирээдүйд чиглэх алхам юу ч байхгүй ярддаг юм нь тийм аппарат авчрах ийм онцлоор авчрах ингэх нөгөө хідэн эмчнэр нь эмчнэр дундаасаа бас нөгөө нэг эмчнэр чинь бас нэг юм програм програмчлагдсан эмчнэр зөндөө хийхснийг нь хийдэг. А тэрэн дундаас тэмцээд өөрсдөө мэрэгчлээ ахиулаа гадаа дотоодод яваад ингээд Монголдо томоохон хөгжил авчирч байгаа энэ чинь байна. Ерөөсө мөн чигээрөө явж байгаа болохоос биш энэ улс орны хэмжээнд бүхэл бүтэн улсын хэмжээнд бодлогын чанартай юу ч байхгүй. Уучлаараа эрүүл мэндийн яам гэдээ би бол шууд хэлчихнэ. Тэ үе үед сэтгүүлчнэр л байлаа тэнцээ тий яамны сайтаар нь үе үед тий чи өөр өөр хүмүүс л байла. Мэргэжлийн эмч гэж байхгүй. Тэгээд би Австрид очиод өөр эрүүл мэндийн шалтгаантай Австри Венхтын Баден дүүргийн э, нэгдсэн эмнэлэгт би эмч хагалгаанд орж эмчиж э, хэвтэж эмчилүүлчихлээ. Тэгэхэд тэнцээ хүн орж ирэхэд өвчтөн ирэхэд юунаас харшилтгийн яадгийн бүх тест сорилыг нь аваад ямар антибиотик хэрэглэж болох уу болохгүй юу энэ хүний асаргаад намайг би өөрөө ч мэдтгүй синдромтой байгаа байхгүй юу? Монголд энийг тодорхойлж чадахгүй. Хүүхэд яг хүүхдийн шүдний эмнэлэгт авчдаг хүүхэд ойлдог шалтгааны тэнцээ ингээд олон 10 жил судалсараад hospital syndrome гэдэг синдром гаргаад ирж байгаа. Энэ хүн төрөлхийн эмнэлгээс айдаг, эмнэлэг рүү нэг удаа ороод цочрол аваад эмнэлгийн босгоор орохоор сэтгэл зүйн нөлөөлдөг юм байна гэдгийг тестлээд гаргаад ирсэн. А тэрнийхэн дараа эмнэлгийн бус орчин шиг орчин бүрдүүлж өвчтөнөө хүлээж авч байгаа. Энийг бол эрүүл тэрийг нь ард түмэн мэдчих. Эмчшүүгээ ярина, хувийн эмчтэй, өрхийн эмчтэй, хувийн эмчтэй. За би сар болгон шүдэ үзүүлэн нэг харуулчин, улирал нэг удаа, тэ хагасчил нэг удаа хавдрын маркер өгчин. Тэгэд ингээ явахаар тэр хүмүүс ч өөрсдөө эрүүл мэндийн боловсралтай, чигд боловсралтай. Өнөөдөр миний бие рүү ямар антибиотик тарих гэж байгаа Тэ ямар бактери тарих гэж байгаа, яах гэж байгаа гэдгийг тэр хүмүүс асууж шалгах эрхтэй. А тэрнийх нь дагуу хариулах үүрэгтэй нөгөө тал нь. Салбарын байгууллага нь. А манад бол тийм байхгүй. 10 жилийн сургууль руу багш нь баахан хүүхдүүдээ нэг кабинет руу төрж оруулаад нэг цагаан халааттай эмч юм уу яг үннийг хэлгээд хийн. Бүүмэд хурж ирэл хүүхдүүдээ вакцин. Тэр вакцин л гэж байгаа болохоос дотор нь юу баг? Хор байгаа мó, эм байгаа мó. Тэгээ тэр хүүхэд үнэхээр тэр э, биологи ямар нэгэн э, элементээс харшилдаг байвал яах? бүгдэнд нь хавтгаруулаад тарай чинь тий. Энийг би Австрид очисон хана харангуутаа тэгээд энэ эрүүл мэндийн салбар Монголын мал амьтан хүн дээр явагддаг өвчин ерөөсөө халдварт өвчин чи ерөөсөө халдвар халдлага гэсэн хоёр хэн төрөлтөөр ангилагдана тий. Нэг нь байгалийн гаралтай, нэг нь хүний гараар бүтээгдэж байгаа хүний энэ коронавирус бол хүний гараар бүтээгдсэн ойлгомжтой байглаас ийм хувьсах чанартай өвчин гарч ирэхгүй. Тэгээд э, одоо би мэрэгжлийн бүш мөртлөө яагаад ингэж яриад байна гэхээр 5 жил энэний араас хөөцөлдлөө шүү, судаллаа шүү. Тэгээд ингээд ерөөсө халдлагын чанартай зүйлүүд асар их явууднаа. За ингэж л энэ ном ихэлсэн. Тэгээ вангийн үлэмс дээр бол одоо би энэ ингээд эхлэнгуут ерөөсө хоёр өгүүлбэрээр энэ э, номыг бичих болсон шалтгаан гарч 30 жил хайрлагтаагүй 3 сая 200 мянган иргэндээ зориуллаа гэдэг. 30 жил хайрлагдаагүй 3 сая 200 мянган иргэндээ зориуллаа гэх. Тэгээ 2017 онд энэ номыг ингэж эхлүүлж яаж. За хоёр дахь ном. За хоёр дахь ном нь саяны ярьж исэн энэ номны үргэлжлэл. За энэ бол шинжлэх ухааны баримтат гэж явна. За шинжлэх ухааны зөвлөлт болон хэлбэр бол шинжлэх ухааны баримтат гэдэг баримтат гэж. За дараагийнх. За энэ бол саяны энэ одоо бидний энэ цар тахлын үеийг яагаад туулаад байгаа гэдэг учир шалтгааныг гаргасан түүхэн баримтат нь харь хэлээр ярих гэсэн. За. Вангийн нийлмийн сайхан өргөжлөл боловч бичлэгийн хувьд түүхэн баримтд учраас үг хэллэг нь өөр а татж оруулж ирж байгаа жишээ сурвалж нь өөр. Энэ дээр бол хятадын харбины харбин дүүрэгт байгуулагдсан Японы цэргийн Кавантоны тусгай 731 дугаар анги Шихорны дайны үед байгуулагдсан. 1-р дайны дараах нь байгуулагдаад 1932 онд байгуулагдаад 1945 оны хүртэл оршин тогтносон 12 жилийн хугацаанд бактериологийн зэвсгийн маш том судалгаа хийж том судалгааны туршилт хийж үзсэн 731 дугаар анги гэж. Тэгэд энэ анги өнөөдөр энэ ангиас гарсан их олон юм баг. Өнөөдөр монголчуудад э, монголчууд хамгийн анх Япончууд Монгол руу бактериологийн өдөө хатгалах хийж яла халах голоор Тэ энэ нь бас манай түүхийн номон дэр байхгүй түүх одоо ард дуун сургуулийн хүүхдүүд мэдэхгүй а Монголын малын удмын санд японочууд өөрчлөлт хийж ялаа амархан осгодог амархан ноосо хайдаг тэ намар болонгууд ноосо ороодог болохоос ноосо хайдаггүй шүү дээ малчи тий ноосо хайдаг өвлөн зуд турхан үзэж чадахгүй өөхөж үргэддэг яагаад тэгэхээр Оросын ноос бол алт гэдэг хөтөлбөр хэрэгжих гээд 3 жил яригдсан баг их дайныг ерөөсө төлөвлөгдсөн байсан учраас монголчуудаас ноосоо авна. <coughs> Э, хувц сэргэлээ хийн тийм. Тийм учраас ноос гэд ноос бол алт гэдэг хөтөлбөр хэрэгжих гэж яхад японочууд тэрийг нь зогсоох гэж монгол малын удмын санд өөрчлөлт оруулж ялаа. Энэ нь бас монголын түүхэнд байхгүй. Зөвлөлтүүд Монголд ашигтай түүхээ үлдээн ашиггүй түүхийг нь усаж хайнаа. Дүрм юм ерөөсө амархан. За энэ нь бол ерөөсөө ингэж эхэлж байгаа. Мэд хэрэггүй түүхээс зорих ёсгүй ирээдүрөө чиглэж буй арт түмэндээ зориуллаа биднэрт өнгөрсөнд мэдих эрэхгүй төгс нь бол тэр 731 дугаар ангид Монголын 400 иргэн биологийн туршилт олоод нас орчээ. Энэнд Монголын ямар ч сурвалж бичих байхгүй. Угаасаа монголчууд хоёр удаа архиваа тонголчихсан. Тийм учраас бүр бүр байхгүй болж хувирсан. Тэгээд би өөрөө очиод яг тэр э, тойрон дээр нь очиод тэнцээ одоо музей босгосон байгаа. Хажуу талд нь дайн судлалын академи гэдээ байж байгаа очоод тэнцээс нэр усны жагсаалтыг нь харгаж агаад түүгээд 400 монгол хүний нэр гаргаж ирсэн. Тэгээд 400 монгол хүн тэнцээ өргөцсөн байхад тэнцээ юу ч дурдаг таагүй. Тэнцэнээс дараа нь чөлөөлөх дайны яг өмнөх нь 60 монгол иргэнийг эх орнолоо нь хөөж гаргасан. Энд чинь хоригдчихсэн. 731 дэх ангид хоригдчихсэн. Хөөж гарахтаа мэдээж эдгээр янз бүрийн бактеритэй, вирустэй хөөсөн байж таар. А монголчууд тэрийг яасан гэхээр өөрсдийнхөө иргэдийг Оросын тушаалаар хөлийн зурвас даван гут нь бүгдийг буудаж буудаж устгажсэн. Ийм ийм мэдэх хэрэггүй түүхүүд биднэрт зөндөө олон байлаа. Тэгээд би тухайг үлчээ. Тий, хари хэлээр ярихсад гэдэг энэ номыг Вангийн нулимсынхаа үргэлжлэл учир шалтгааны үүсгэл нь энэ болж хуурж байгаа нь. За гурав дахь нь дээд айл уу? Аа. За дээд айл. За дээд айл гэдэг энэ ном бол э, сэтгхийн триллер төрлөөр бичигдсэн хүнд трейлер төрлөөр э, би өөрийгөө сориод байгаа санаа шүү дээ. Шинжлэх ухааны баримтат зөвхөн уран зохиол, түүхэн баримтат болон сэтгвчлсэн бүтээл. За сэтгхийн трейлер буюу тэ э, орон зайн төсөөллөөс. За энэ э, сэтгхийн трейлер дээд айл гэдэг номыг гаргахын тулд би өөрөө баг явчихад төгсөн. <laughs> Сэтгцийн өвчтэй болоод. Энийг чинь би шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас бичиг сачиг явуулж за тэгээд нийслэлийн Э, мөрдөнд байдаг э, танил найз нөхөд ах ихч юу гэдгийг тэр хүмүүсээс гуйлах төлөв явж би ингээд номын сурвалжлах судалгаа хийж байгаа маа гэдэг. Тэгээд сэтгцэн эмгэг судлалыг хүрээлнээс 4 э, 5 том фолдер авч уншиж. За сэтгцэн эмчтэй уулзч. За сэтгцэн өвчтэй хүмүүсийн бичлэг 300 цагийн бичлэг үзэж. Тэгж яагаад эн чинь э, нэг сэтгхийн трейлер гэдгээр энэ нэг вангийн нулимс харь хил дээр гарч байгаа бас нэг дүрийг тус нь ганцаарнгийн салгаж аваад өөр дээр нь энийг бичсэн баг. Тэгээд энэнийг бичих болсон шалтгаан нь болохоор одоо хүмүүс дургуутсгал баг. Би бол Улаанбаатар хотыг, Монгол улсыг, тэрсмэ Улаанбаатар хотыг нийгмээрээ сэтгцэн эмгэгтэй байна гэж харж байгаа. Нийт нийгмээрээс яг анагаах ухаанд ийм нэр том юм байхгүй л тийм Гэхдээ бид нар годамжинд гараад нэг нэгнийхээ урдуур шахахаараа бууж ирээд орилж хашгирдаг, харааж зүхдэг, машина зүгээр парклж байгаа шалтгаан нь зөвхөн аминж хувийн үзлээс гэдэг чинь өөрөө сэтгцэн эмгэг тий? Эго үзлийн хамгийн дээд туйл буюу сэтгцэн эмгэг болж хувирч байгаа. Тэгээд тэр очор дараалал, дайрахт, нахаалны байдал, гудамж талбай, шүлс нусаа хайдаг нийгэм шээгүй хотчоогүйгийнхэн дээр гинт эрх чөлөөний эмгэг тусцсан бид эсгийн гэрээсээ гараад 60 жилийн хооронд хотчих гээд ядчихт нь дундуур нь 30 жилийн завчирч орж ирэнгуутаа э, арчил гэдэг юмар эрх чөлөөний эмгээг хэн хаана юу хийж болно гэдэг хийрхэл өгцсөн. Өнөөдөр би хямгаанч өдөөс алавж гаргаж болноо. Би дуртай газраас харж болноо. Би дуртай юмаа хийж болноо. Хүссэн зүгтээ явж болноо. Арчил гэдэг чинь өөрөө тийм зүйл биш шүү дээ. Та Америкт байж байсан мэдчихэж байгаа. Арчил гэдэг чинь миний эрх таны хамрын үзүүрээр хязгаарлагдана. Тий. Таны эрх миний хамрын үзүүрээр хязгаарлагдана л гэсэн зүйл. Эрх чөлөө гэдэг маань. А харин биднэрт өгөгдсөн зүйл нь арчлыг байгуулсан хүмүүсийн за тэгээд Америкийн загварчлагчийн загварчлагч нарын ойлгуулсан ойлголт нь одоо дуртай хөгжмөө сонсоод дуртай юмаа хэрэглээд дуртайгаараа солиорцгоо гэдэг ийм ойлголтыг өгсөн. А тэгээд бид нар нөгөө нэг зовлонч биш, жаргалч биш, зэлбэн нохооны эргчлөө тарт мөн гэж бичээд би нэг хэвээр сайхан сошиалт нэг сайхан бариулсан. Гэхдээ яг үннийг хэлэхэд бол зовоод байгаа юм уу? Тэ? Арчил гэж харгаад байгаа юм уу? Тэгсэн мөртлөө хэн хаашаа яаж явах нь хүнд ч патгүй зэлбэн нохооны эргчлөөтэй арт юм баггүй бид нар. Тэгээд ирэхээр бид нар нийгэмээрээ сэтгцэн эмхтэй болж байна. Тэрийг би нэг хүний амьдрал дээр нь гаргаад энэ дээд айл гэдэг зохиолыг За дараагийнх нь хурмын гэрч. <laughs> За миний хайрт миний хурмын гэрч. Энэ бол их цагаахан шүү. <laughs> Миний зохиолууд дотроос хамгийн э, цагаан цайлган энэ. Энэ э, хайр сэтгэл романс төрлөөр бичигдэж байгаа. Үг хэллэгний хувьд аа чухам хайр, уян хайр, романтик те тэр э, драма тэр бүх юм одоо энэ дээр гарна. Эднэр дээр эднэр чинь жоохон ийм хүнд баримт юм явж байгаа бол энэ дээр бол ёстой хүн номноос хайр сэтгэл сайн сайхан юм гэрэл гээгээ юу олж авч болох юм бүгднгийн ийшээ шахаж оруулсан. Энэ э, цувралууд дээр гарч байгаа дөрүүдийн хайр сэтгэлийн асуудлыг энэ ном дээр ороод хайр гэдгийн өөрийнх нь философик гурван модны философ гэдэг зүйлээр харуулах гэж оролдоод хайр гэдэг бол золиос юм, уучил юм, ухаан юм, төвчээр юм Тэгээ энэ энийг унших юм бол нэг учиргүй сайхан нэг тийм хайр сэтгэл шүлэглэл тийм үү драма тийм л юм гэдэг. За одоо тэгээд энэ дөрвийн дараагаар тав дахь номоо удахгүй тийм номынх нь нээлтийг хийж байгаа тэр тухай товчхон аа тэгээд хоёлаа дараа нэг ганцхан асуудал бий. Ерөнхийдөө цаг төгсөж байгаа учраас хоёлаа энийг за тав дахь номынх тухай. Тав дахь сөрөг гэж гарч байгаа. Энэ цувралын одоо хамгийн сүүлчийн дэвтэр л дээ сөрөг роман. Тэгээд сөрөг роман бол дотроо өнгөрсөн одоо ирээдүг ер нь энэ бүх романууд дандаа тэгэж явдаг. Өнгөрснөөс одоо цагийг дамнаад ирээдүрөө цаг хугацааныг ингээд сүлжиж үйл явдлыг хооронд нь сүлжээд тэгэд өөр өөр төрлөөр бичигдэж байгаа мөртлөө дөрүүд сюжетээрээ хоорондоо холбоотой суурл учраас. За сүрэг роман маань бол бид нарыг 1989 оноос сүүлийн сүргэлэл бол тэгж явж байгаа. Эхлээд бид нар чинь 1929 онд эхнийхээ сургалтад орж байгаа. Тэрний өмнөх үнэмлэхүй өмнөх бол бид нар манжийн даралт орж сүргэлэлд орж байгаа. Ерөнхийдөө бол Монголд арчил хизээ байсан бэхээр э, их Монгол улс байгуулагдахад л Монголд жинхэнэ арчил байжээ. Их цэцэг хууль байгуулах э, гарахад Монгол жинхэнэ арчил байжээ. Тэр үед арчил байж тэ өнөөдөр хууль цаацтай шагнал урамшуулалтай цээр ёстой цаг үе тэнцээж а тэрний дараа бол дандаа дэглэмт цаг үе арчил гэдэг маань өөрө дэглэн болоод хувирчлаа шүү дээ одоо бол тий. Тэгээ хитрхи хэрэг чөлөөч нь өөрө дэглэм өөрө солиорл болоод хувирчлаа. Тэгээд энийг бид нэр сүрэг роман маань өөрөө энэ бүх үйлс э, эхний дөрөв дэвтрийнхаа үлдээсэн э, сэжүүрүүдийн тайллуудыг гаргахаас гадна за бид нар бол ерөөсөө нэг хашаан дотор байж агаад нэг бэлчээрт гараад буцаага туухаараа буцаад нэг хашаан дотор орчдөг сүргийн сжэнтэй Э, арт хүм болжээ гэдгийг харуулах гэсэн зорилготой тийм ном. Одоо тэгээд нээлттэй утахгүй гэж байна уу? Тий, одоо э, өчтөр судлаач нийтлэгч Гавыг гэдэг нь шүү дээ. Гавыг ах э, уншиж дуусаад надад их сайхан урмын үг өгсөн. Би тэр онл арга зүйн талаас нь за тэр нийгэмд хэрэгжүүлдэг аргачлал, загварчлалуудыг би уншигч нартаа нэлээд олон төрлөөр нь задлж харуулахыг хичээлээ энэ номон дээр. Аа Тэгээд хүмүүс эн тэндээс эн тэндээс өвдөл цөвдөл нийтлэлүүд юм уу эсвэл нэгэ босон болоогүй постууд юм уу тийм юм уншаад байдаг бол тэрийг нь яг ингээд өнгөрсөн 5 жилд ч судалсаар гад нилээн эмхтгэхэд цэгцтэй болгоод тэгээд ингэж сүрэг роман дээр орууллаа. Номын нээлт бол одоо энэ 18 би яг сайн мэдэхгүй байна хэвлэлийн хугацаа хэрэг байхыг Эдмон Пэрвэнц дээр хэвлэлд орж байгаа. 18-наас 22-ны хооронд байх болов уу гэж ерөөхдөө төлөвлөж байна. За уулзаж ярилцсанд маш их баярлалаа. Зүгээр Тодко гэдэг хүний өөрийнх нь өрмөц ертөнцийн тухай бид хоёр ярилцлагаараа харуулахыг зорьсон. Тэгээд энэ дашрамд э, одоо өнөөдөр Монголын ном бүтээж байгаа, уран бүтээл хийж байгаа олон хүмүүсийн дунд жишээлбэл чиний нэг арман 60 мянга орчим хувь борлогдсон гэж би сонссон. А тав дахь номыг чи хүлээж байгаа маш олон хүмүүс урчилж захиалж байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр энэ өөрөө ямар нэгэн хэмжээгээр ингээд монголчуудад өгч байгаа оюуны маш том оо тэржээл тэгээ юмаа нэг хитрхээ загварчлаг байдлаас илүү жаахан өөр өнцгөөс боддоор олж хараасаа гэсэн чиний сэтгэлийн том тавилт байх гэж би харж байна. Тэгээд уулзаж ярилцсанд маш их баярлалаа. Цаг баг байлаа. Цаашаа өгн ярилцуу зөндөө асуудлууд байлаа. Тэгээд амжилт хүсье. Дахиад бид бид хоёр нь бас нэг уулзаж ярилцах байх. Тэгээд сөрөг гарахаар нэг уулзаж ярилцъя. Тэгээд за тэгээд их баярлалаа. Та бас үзэгчдэд өөрийнхөө зүгээс хэлчмээр санаа байвал магадгүй битүүрийн асуултанд дундаас ороогүй тийм санаа байвал тийм боломжийг танд болгоё. За баярлалаа. Тэгээ яг ном хичнээн хувь хэвлэгдэх хичнээн хувь борлогдох энийг нь бол анх тоосонгүй анхын цуурлыг чи тоож уншдаг хүн байдгүй байсан. Тэгээ танд би урд нэг уулзалтаа ярьжсэн. Тэ дэлгүүрийн лангуун дээр бүтэн жил 300 хүн шиг зарагдаагүй хэвээрээ байдаг байсан. Тэгээд би арт түмнээ монголчуудаа болохоор э, бүх талын боловсрлоо чигэд хардаг, чигэд хөгжүүлдэг э, юмыг ултаас хууртай нэхэн хөөдөг байгаасаа гэж маш их хүсэж байгаа. Хэрвээ та өөрөө л тэхгүй бол энэ боловсрлын тогтолцоо, энэ цаг үе таныг тийм юм руу таныг хизээч бодож долоон буудлын должин имигийн нийгмийн даатгал э, тий эрүүл мэндийн боловсрал тэрний ач зээнрийн ирээдүйн сурч боловсрох тийм юмд одоохондоо манай төр засаг ойрын дахиад 30 жил 40 жилдээ э, детальчилж анхаарах тийм цаг үе байхгүй нэ. Одоо энэ уул уурхай ашигт матавлын бодлого, хууль энэ юмтайгаа зууралдаж олон улсын өр зээлээсээ гарах гэж энэ хүмүүс маань сайн ажиллах юм бол тэрнийхээ араас нь яв. Саархан ажиллах юм бол бид нар хин нэгний золиос болоод дуусна. Хүн энэ ертөнцийн дээр өөрөө утга учиртай нэг 50-60 э, 70 жил за сайндаа 100 жил амьдраад өөхөх энэ богинохон цаг хугацаанд хүн өөрийнхөө эрүүл мэнд хүн өөрийнхөө үлдэх үлдэц тэ э, тэр бүх юмыг хүн өөрөө л тодорхойлно төр засагтаа найдаад дими эрүүл мэндийн яамд найдаад дими боловсролын яамд найдаад дими тэр тусмаа одоо сошиал найдаад дими бид нар социализмоос э, капитализмыг алгасаад тэ одоо шууд ингээд социализм руу ороод социализмоо бид нар нулимж хаяад арчил байгууллагад нь гэж капитализмыг байгуулад капитализмаа лойрдуулад одоо бид нэр ерөөсөө ямар ч биш сошиализм гэдэг цаг үед амьдарч байна. Тэгэд энэ үед одоо бид нар фейсбુકаар явж байгаа нэг эрүүл мэндийн мэдээлэлд итгэх юм уу? Тэгээ энэ ч явж байгаа нэг улс төрийн мэдээлэлд итгэх юм уу? Ерөөсөө энэ одоо ямарч барьцгүй болсон. Одоо бид нэр ерөөсөө бүх юм нээлттэй, хэвлэл мэдээлэл нээлттэй гэдэг анхны Данида төсөл байгуулагдаад хэвлэлийн хүрээлэн байгуулагдаад ингэж явж исэн энэ маань хэл хэвлэл мэдээлэл хит олон болоод ирэхээр хүний нүдийг харлган болгоод эхэлж байна. Тэгэхээр одоо энэ хэвлэл мэдээлэл болоод сошиал гэдэг юмд итгэхээ болоо. Энэ дотор чинь ёстой нэрэ үн зөв мэдээллийг олох гэж далаагаас сувж хүрэхтэй л адилхан юм. Харин та ном гэдэг зүйлд итгэ. Ном гэдэг зүйлийг ном дотор бас сайн муу сайхан муухай гэж зөндөл байгаа байх. Харин би номонд өөрөө итгэдэг нэг шалтгаан нь юу вэ гэхээр номыг хүн бичхийн тулд ямар ч байсан зохиолч нь зохиогч нь цаг заваа зориулаад суудаг. Тэ? Ном хизээч тэнэг хүнд очтгүй гэдэг грекийн алдартай үг байдаг. Тэ? Номыг тэнэг хүн хизээч ном сонгож уншдаггүй гэдэг. Тэгэхээр ном яг гэх юм бол зохиолч ямар ч сайн зохиолч байгаад уншигчаад авдггүй гэдэг философи багхгүй. Тэ? Зохиолчийн Э, шанал шанал шархалж өвдөж зовж ирэн хайгуул хийсэн юмыг уншигч 5 хоногийн дотор барьж аваад уншаад үнэлт дүгнэгээ дүгнэлтээ хийгээд дүнгээ тавина. Тэгэхээр уншигч э, та ном сонгодог хүн байх юм бол та зохиолчоос зохиогчоос илүү одоо сэтгэлгээтэй хүн байна л гэсэн. Тийм болохоор би э, арт түмнээ залуучуудаа сошиал тэгээ онлайн сургалт ийм ээ тийм ээ мэдхгүй тэр цар тахлын үед ямар шийдвэр гардгийг. Тэгвэл ихэнх цагийг номонд зориулаа. Ном уншихад зориул. Тэхийн бол та үнэн зөвийг тэ буруу бусрамгийг ирээдүйн өөрийнхөө зам мөрийг хүслийн төлөвлөгөө биш жинхэнэ биелэгдэх ёстой хүслийн чагсаалт биш биелэгдэх ёстой төлөвлөгөөгөө амьдрал дээр гаргана. Тэгээд та таны ирээдүй арай жоохон өргөн замаар тэ бартаатай байсан ч гэсэндээ та урам зоригтой урагшлана. Ингэж л хэлбэр байна. Бүгдээрээ эрүүл байгаарай тий. Эрүүл мэнд нэн дөрвөнд хоёрдугаарт нь мэдлэг боловсрал удаах хэрэгтэй. Ингээл сайхан. За танд баярлалаа. Баярлалаа.